előről kell kezdeni, és kell énekelni azt, hogy a csitári. Igen, alja. Régen. Pikiki. Nem a biciklivel törődj, énekeljed. A régen le. A hú. Azt tudtam a tajam. Vélet. Pártája. Kitörted a... Te, te, te, te. Mivel ölelsz engem? Nem énekelsz? Így hát, kedves ajtajam. Nem lehet-e, Kati? Tett. Tett.